イントロでまくる久もこさんのこれまでよっしゃいくぞヘボ世間ゴム素顔突然の大崩壊時間経過好き 日々は大迷宮で着色だけど頑張れこのこっちの無色録は最低限やばい敵まずい虫明日かきぶすかきアンラッキーどうせの餌もされて投げないもんでも合言葉は言い返せああ夢みたい世界転生は勝ち組確約の 美少女天才だったのに逆転少ないと勝てそうしね投手し最終集中にだけ自分は近いあの洞窟にうるぐし芸の砲撃の瞬間立場が今の君明最終前に決意攻撃や 도시에도시가지금마지막도시를가르치니인간의길을엄청오지만고민이름부르기로만만치않는거마술을같은거야빨이다도시가도시에그만한데요가루헤비같이사루어서이그루비키슈나아버지하루지루맞아마오마디아버지카오스나우츠서히그라시다그만컸던그럼힘이없다 MQ で突き抜け人なんか知ら ただ席がらいギリギリで生き残る奇跡の条件レベルアップ進化を重ねていつかを一肌荒くねさ、でもそこまでは の声なしこの時期い勝手に店をと集中と落と集中集中に持ち帰るバナムスグツグツゲゲとこっち系がちょっとええちなのえこんなもんやだビビビラでしたビ みんなありがとう大好きなみんなを会うために私はここまで頑張ってこれたんだよはいクマカクマカクマカクマカイエーイじゃないんだよなんだいこれゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリ Aduh, sorry, mana dia? Jurus sama yang kasih ni. Bagaimana? Aku kemana? Cuma yang rendah. Wah, sebentar, siapa kita yang pernah jatuh tangan ni? Don't step down.